Mau nak ke mana langsung? Benar nih. na natin ginati. Problema mababaw lang Eh, di dialogin natin. oh, ah, ganda. Nakakatakot na yung ulan. Baby, ako naman. Biladjo, biladjo. <laughs> Ay, ano video. Angelina Jolie. Smile, smile. How are you? Hoy, te! Taka lang. Sir, take me picture with your asawa. Angelina Jolie. Smile. Big like this. How are you? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Baby, tingin. Thank you, thank you. Oke, pare. gagala. Tsaka picture.